可以可以汇款。可以。这是今年二零二一年生产的电池哎，这是 Mavic Pro 第一代的电池，原价要卖六七八千块吧，很贵很贵，应该是六千多块吧。如果是官方买的话，现在是只有半价的概念。接下来去换 SanDisk 记忆卡是不是？加那个。好，谢谢。 嗯，首先我们季节关系，现在水灵也不好，现在是瘦嘛，我们现在是在。你喜欢吃一片皮的 那你看到了什么？四百二，这个的话，两盒两呃一盒一百三，两盒两百六。优质土司，你买的是劣质的。